tubaha ikaze kuri baza muganga uyu munsi tugiye kureba indwara y'umuvuduko w'amaraso umuvuduko w'amaraso ukabije ni iki uvurwa ute ni gute yakwirinda indwara y'umuvuduko w'amaraso ni izihe ngaruka zikomeye ziba ku muntu wafashwe n'umuvuduko w'amaraso nibyo turaza kureba muri iyi videyo njye dr safari bizimana bashimiye kuba mudukurikiye umuvuduko w'amaraso ukabije ni uburwayi bukomeje guhitana abantu benshi kandi ugasanga abantu benshi batarawumenya akenshi ugasanga buhitanye umuntu atarafite n'ibimenyetso akenshi umuntu ashobora kubana n'uburwayi nta kimenyetso na kimwe agaragaza akazaza gufatwa atunguwe ako kanya bikaba byahita bimuhitana niyo mpamvu twahisemo ureba kuri iyi ndwara turebe imiterere yabwo turebe uko twayirinda turebe uko ivurwa turebe n'ibyo twakora kugira twirinde izi ngaruka zayo zikomeye maze dukomeze kubaho ubuzima buzira umuze ubundi umuvuduko w'amaraso ni imbaraga umutima ukoresha uri gusunika amaraso kugira ugere mu ngingo zose zo mu mubiri wacu amaraso yacu icyo amaze ni ukujyana intungamubiri n'umwuka mu tunyangingo twacu kugira umubiri wacu ukomeze gukora umunsi ku munsi umuvuduko w'amaraso rero bavuga ko ukabije iyo warengeje igipimo runaka ibipimo biri normale by'umuntu muzima ni ibipimo biri ku ijana na makumyabiri kuri mirongo inani iyo bavuze ijana na makumyabiri ni za mbaraga za ngufu umutima uba wakoresheje usunika ya maraso noneho ya mirongo inani ni za mbaraga ziba zisigaye igihe umutima uba uruhutse utegereje ko wongera gusunika amaraso kuko uko umutima ukora usunika amaraso maze ukamara amasegonda runaka uruhutse ukongera ugasunika amaraso ukongera ukaruhuka za mbaraga rero umutima ukoresha usunika amaraso niyo bita sisitole cyangwa umubare wo hejuru maze za mbaraga ziba zisigaye igihe umutima uba uruhutse niyo bita diyasitore niyo wa mubare wo hasi rero iyo bavuze ijana na makumyabiri kuri mirongo inani ni ukuvuga ijana na makumyabiri ni za mbaraga umutima uba wakoresheje usunika amaraso noneho za zindi zisigaye ya yindi mirongo inani ni za mbaraga ziba zisigaye igihe umutima uba uruhutse rero bavuga ko umuvuduko w'amaraso ukabije cyangwa wabaye indwara iyo umuvuduko w'amaraso wageze ku ijana na mirongo ine munsi hakaba hari umubare uri hejuru ya mirongo inani yaba mirongo inani na gatanu mirongo icyenda ijana ijana na makumyabiri n'ibindi umubare wo hejuru ushobora kuba ari ijana na mirongo ine ijana na mirongo itanu ijana na mirongo itandatu ijana na mirongo irindwi magana abiri magana abiri na kangahe bitewe n'urwego uwo muvuduko w'amaraso ugezemo rero iyo byageze mu rwego rw'umuvuduko w'amaraso uba watangiye kuba ikibazo kandi ahangaha bigomba kuvurwa ibingibi rero nk'uko twabivuze amaraso uko agenda mu mubiri tugomba kuyafata nk'uko amazi agenda mu matiyo cyangwa nk'uko amazi agenda mu miyoboro kugira atugereho mu mazu yacu mu bipangu byacu n'aho dukorera hose ayo mazi kugira tugereho abavuye mu mamoteri haba muri wasake n'ahandi muri ariya mamoteri asunika ariya mazi hari imbaraga zikoreshejwe kandi ya mazi atugeraho hari indi presiyo ari kugenderaho ku buryo ashobora no gukomeza kurenzaho indwara rero nk'uko turaza kubibona aha ngaha irimo ubwoko bubiri hari umuvuduko w'amaraso uza ku bantu bakuru bita hipertension essentielle bayitse hypertension essentielle kubera ko bataramenya ikiyitera gusa hari ibintu imibereho ushobora kubamo ibyo ushobora kurya bikaba byagutera ibyago byinshi byo kuzarwara umuvuduko w'amaraso hari undi muvuduko w'amaraso ushobora guterwa n'ibintu bizwi nimba wararwaye diyabete ushobora ushobora kuzakomeza ukarwara umuvuduko w'amaraso nimba urwaye impyiko bishobora kuzakomeza ukarwara umuvuduko w'amaraso nimba urwaye umutima wa mutima twavuze ko ari moteri ukaba utera cyane ushobora kugutera kurwara umuvuduko w'amaraso nimba urwaye umwingo nabyo bishobora kuzakuvamo kurwara umuvuduko w'amaraso nimba urwaye icyo bita glande surrenale glande surrenale ni akanyangingo kaba kari hejuru y'impyiko mu nda yacu akanyangingo iyo karwaye gashobora gutuma urwara umuvuduko w'amaraso iyo karwaye bimwe byitwa feokoromositome ibyo ngibyo nabyo bishobora gutuma urwara umuvuduko w'amaraso rero mu byo turaza kureba aha turaza kureba uyu muvuduko wa mbere w'amaraso udafite ikiwutera uterwa gusa n'imibereho y'umuntu turaza kureba icyo twakora icyo twahindura kuri iyo mibereho kugira umenye icyo wakora nimba utarakanda kuri subscribe turagusaba gukanda kuri subscribe ukande kuri like kandi nimba hari ibindi bibazo by'izindi ndwara zisanzwe cyangwa ibingibi nimba hari ibisobanuro ukeneye byimbitse watwandikira cyangwa ukandika muri komenti tukaza kugusubiza ibimenyetso by'umuvuduko w'amaraso rero akenshi nk'uko twabivuze umuntu ashobora guhitanwa n'umuvuduko w'amaraso atarigeze agaragaza ikimenyetso na kimwe akaba ari kwigendera ari aho ngaho ari mu buzima bwe busanzwe ugasanga umuntu aguye hasi bajya gupima bagasanga yari afite umuvuduko w'amaraso wamurenze kandi nta kimenyetso na kimwe yigeze agaragaza gusa akenshi umuvuduko w'amaraso ufite ibimenyetso kandi ibimenyetso bya mbere tugomba kumenya aha ngaha ni uko umuntu agira um, umutwe udakira ugahora uribwa umutwe uhondagura icya kabiri ni uko ushobora kujya ubona rimwe na rimwe ukabona ibikezi ukabona imbere yawe harijimye maze mu kanya ukabona bisubiye ku murongo nta kibazo ukagira ngo ni ikibazo cy'amaso ufite kandi ari umuvuduko w'amaraso ari ibimenyetso by'umuvuduko w'amaraso ikindi tugomba kumenya ni uko ushobora kumva induru cyangwa amafirimbi cyangwa ibindi mu matwi yawe ukumva abantu bari kuvugira mu matwi ukumva hari ukumva hari nk'udusimba turi kuvugira mu matwi yawe kandi mu by'ukuri nta turi kubona uri wenyine ibi rero nabyo bigomba kukwereka ko ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso bikaba byaba ngombwa kujya kwa muganga bakagupima ikindi tugomba kumenya ni uko ushobora kurwara umuvuduko w'amaraso bikagaragara mu myuna igihe urwaye imyuna ukava amaraso mu mazuru nabyo ushobora gutinya ko ushobora kuba ari ikimenyetso cy'umuvuduko w'amaraso ikindi tugomba kumenya ni uko akenshi umuntu urwaye umuvuduko w'amaraso akiri ikibazo cy'ibitotsi ntasinzire neza rimwe na rimwe akajya akaba yagwa n'igihumure akaba ari kugenda yaba atanyweye amazi yaba ari aho ngaho ashonje akaba yagwa igihumure maze mu kanya mu masegonda akaba yakongera eh, umutima ariko ugatera cyane ibyo byose ni ibimenyetso bishobora kukwereka ko ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso nk'uko twabivuze rero ko umuvuduko w'amaraso ari ya maraso aba ari kugenda yihuta cyane kubera ya presiyo za nyinshi umutima uba uri gukoresha uyasunika mu buryo bwo kwirinda tugomba kwirinda ibintu byose bishobora gutuma umutima wacu udatera neza muri ibi byose dushobora kwirinda icya mbere ni ukwirinda umunyu mwinshi umunyu mwinshi utuma ya mitsi yacu itaguka cyane idaha inzira ihagije y'amaraso bari kugendamo rero bityo rero tukaba tugomba kwirinda uyu munyu mwinshi kugira ya mitsi yacu ikore neza y’amaraso maraso igihe ari kugendamo igihe ari gutembamo abone inzira neza agere aho agomba kugera iyo tuvuze kwirinda umunyu mwinshi ni umunyu bateka mu gikoni ariko ni n'ibiryo bibamo umunyu mwinshi muri ibi biryo bibamo umunyu mwinshi tugomba kureba nk'amaforomaje foromaje ziba zirimo umunyu mwinshi rero iyo ushaka kwirinda umuvuduko w'amaraso urya foromaje gake gashoboka ugomba kwirinda kurya eh, imigati irimo umunyu mwinshi muri imigati ushobora kurya umugati umwe aho kurya imigati myinshi maze ukirinda eh, n'ibiryo eh, birimo amavuta menshi ibiryo birimo amavuta menshi nk'uko twavuze ko umunyu utuma ya mitsi itaguka cyane itaba elasitike neza ibiryo birimo amavuta menshi ya mavuta ajya kwinjira muri wa muyoboro muri ya mitsi agatuma wa mwanya amaraso agendamo uba muto cyane iyo uriya mwanya ubaye muto rero bituma ya maraso abura inzira maze akagenda yihuse kugira ashobore kugera aho agomba kujya ikindi tugomba kwirinda ni ukwirinda ibinyobwa birimo amasukari menshi za soda za fanta amaji cyane cyane izi soda ziba zirimo amagazi yaba tugomba kwirinda rero ibiryo byose birimo amavuta menshi nk'uko twavuze rero kuko aya mavuta ajya muri ya mitsi bigatuma wamuyobora amaraso acamo uba muto maze bigatuma umuvuduko wiyongera ikindi tugomba kwirinda ni ukwirinda itabi itabi bibamo nikotine kandi nikotine iragenda ikangiza ya mitsi igatuma ya mitsi ikomera cyane iyo ya mitsi yakomeye cyane rero ntibe elasitike bituma ya maraso agenda akagenda n'umuvuduko ukabije ibi bikaba byadutera ikibazo tugomba kwirinda inzoga inzoga z'ubwoko bwose inzoga tugomba kumenya ko ziba zirimo amasukari bimwe bita sucre de malte aya masukari rero niyo yayandi agenda yaba menshi cyane akinduramo ibinure maze akajya kwishyira muri wa muyoboro amaraso acamo maze bigatuma wa muyoboro uba mutoya cyane bigatuma urwara umuvuduko w'amaraso uretse ko izi nzoga zishobora kugutera ibyo bibazo ariko hari ibindi bibazo byinshi twigishije bishobora guterwa n'inzoga nimba ushaka kubimenya wareba videwo twigishije ku ngaruka zo kunywa inzoga nyinshi ibi byagufasha nimba ushaka kubimenya ikindi tugomba kumenya ni uko tugomba gukora siporo ugomba gukora siporo byibuze iminota mirongo itatu buri munsi nk'uko tubivuga buri gihe gukora siporo Eh, ushobora kugenda n'amaguru iminota mirongo itatu buri munsi ukajya wiha iyo gahunda ariko mu byo tugomba kumenya kimwe mu byo tugomba kumenya ni uko mu biryo byawe ushobora gushyiramo tungurusumu ugashyiramo ibitunguru bya onyo ibi bitukura bimeze nk'ibirayi nabyo birafasha cyane kuko biba birimo intungamubiri biba birimo intungamubiri zituma ya mitsi yawe iba elasitike cyane bikagura ya mitsi bigatuma amaraso agenda neza kubera ko ya mitsi iba yamaze kwaguka yafungutse neza mu buryo rero bwo kuvura umuvuduko w'amaraso icya mbere gikorwa bafata imiti igabanya wa munyu mu maraso yawe ya miti igabanya wa munyu mu maraso yawe ituma wa munyu witwa sodium usohoka maze hakinjiramo umunyu witwa potashamu uyu munyu witwa potashamu niwo ugufasha ariko mu bundi buryo bafata bafata imiti ituma wa mutima wawe udatera cyane gusa hari indi miti ikorwa ifasha mu buryo buri hagati ibi tuzabyigisha mu buryo bwimbitse igihe tuzigisha eh, uko impyiko zacu zikora eh, hamwe tuzigisha icyo bita sisiteme renine angiotensine aldosterone ahangaha tuzabyigisha kugira tumenye n'inkomoko y'umuvuduko w'amaraso uko umubiri wacu ugenda wirwanyaho utuma uh, umuvuduko w'amaraso utajya hejuru cyangwa utajya hasi cyane maze ahangaha nibyo bizanadufasha kumenya ikiba cyabaye kugira umubiri wacu unanirwe gutunganya wa muvuduko w'amaraso ngo bigende neza Eh, rero ikindi tugiye kureba ahangaha cya nyuma ni ingaruka z'umuvuduko w'amaraso ku barwayi benshi batugana baba abasobanutse cyangwa aba batarigeze biga iyo umubajije ingaruka z'umuvuduko w'amaraso usanga benshi batazizi kandi izi ngizi kuzimenya nizo zigufasha kwirinda cyane kubera ko izi ngaruka akenshi iyo zikugezeho biba bidashobora gusubira inyuma nubwo bakuvura ariko iyo ingaruka zamaze kukugeraho biba bitakigufashije cyane mu ngaruka ya mbere tugomba kumenyaho umuvuduko w'amaraso ni uko umuvuduko w'amaraso utera stroke iyi stroke cyangwa AVC cyangwa accident vasculaire cerebrale ni cya gihe umuvuduko amaraso bari kugenda n'umuvuduko mwinshi umutima uri gukoresha imbaraga z'umurengera kugira ayo maraso agende izo mbaraga zikagira ingaruka kuri ya mitsi ya mitsi yahura na puresha nyinshi igaturika yaturika y'amaraso akaba ashobora kuvirira mu bwonko iyo aviriye mu bwonko akava ari menshi akenshi uhita upfa ari nabyo bya bindi twavuze mu ngaruka aho umuntu ashobora kuba ari kwigendera ari muzima nta kimenyetso na kimwe yigeze agaragaza ugasanga ahise agwa hasi ahise yumva acitse intege agahita agwa hasi ako kanya yaba atabonye ubutabazi bwihuse mu minota mirongo itatu mu masaha abiri akaba yapfuye bajya kureba bagasanga ni umuntu wishwe na stroke iyi stroke ikaba yatewe na wa muvuduko w'amaraso rero ingaruka ya mbere ni uko ushobora kugirwaho ingaruka ya AVC cyangwa stroke maze amaraso yava ari menshi mu bwonko bwawe ukaba wapfa mu buryo butunguranye abantu akazaza kubimenya bitinze gusa ushobora kurwara iyi stroke amaraso akava ari makeya ariko hakabaho icyo bita porosesiyo de reparasiyo iyo mitsi yawe igahita yisanasana ako kanya maze ayo maraso yabaye muri ka gace k'ubwonko kawe bikaba byatuma ugira paralizi y'igice ubwo bwonko bwagengaga nk'uko tubizi mu bwonko bwacu buri gice kiba gifite urugingo kigenga ku mubiri wacu nimba ari igice cy'imbere bita lobe frontal nibyo bigenga muvuma zacu akaba ariyo mpamvu akenshi iyo imitsi y'ubwonko yaha imbere eh, yaturitse umuntu ahita agira paradizi yaba iy'iburyo cyangwa ibumoso cyangwa akananirwa kuvuga kubera ko ya mitsi e, igengwa n'icyo gice iyo yaba iy'ururimi yaba izi nyama zituma tuvuga zose ziba zabaye pararize kubera ko icyo gice kigenga aho hantu kiba cyamaze kwangirika ikindi tugomba kumenya ku ngaruka y'umuvuduko w'amaraso ni uko ushobora kurwara umutima wa mutima ukoresha imbaraga cyane wa mutima uhora ukorera kuri puresha kubera ko ya mitsi Eh, yamaze kwangirika yangijwe n'inzoga yangijwe na diyabete yangijwe na rya tabinywa iriya nikotine yangirijwe na bya biryo bibamo umwunyu mwinshi iyo yamitse yamaze kwangika ituma umutima ukora cyane wa mutima ukora cyane rero uhora ukora cyane bigeraho ukananirwa iyo wananiwe rero nibwo utangira gukora gake cyangwa ugakora mu buryo buri iregiriyeri rimwe ugakora ugakora wihuse cyane ikindi gihe ugakora ugakora gake ari wa handi ushobora kuba uryamye wabyuka ako kanya utabanje kwicara gake ukaba wakumva isereri ukaba wakwitura no hasi bikaba unapfuye ikindi tugomba kumenya aha ni uko eh, bishobora gutuma urwara icyo bita angine de poitrine angine de poitrine ni ubwoko bw'indwara y'umutima umuntu ashobora kurwara bitewe n'umuvuduko w'amaraso ikindi tugomba kumenya ni uko umuvuduko w'amaraso ushobora kwangiza imitsi y'amaso yawe bigatuma uhuma bimwe byitwa retinopati hypertensive iyi retinopati hypertensive ni igihe ya mitsi y'ubwonko bwawe bita ama artere retinienne centrale iba yamaze kwangirika yakwangirika igatuma ibyo bice cyangwa utwo tunyangingo twitwa amakura tuba turi muri retine dufata urumuri kugira turujyane ku bwonko kugira tubashe kubona utwo tunyangingo ntidukore kubera ko tuba tutabasha kubona ogisijene n'amaraso ahagije bitewe na ya mitsi yamaze kwangirika kubera umuvuduko w'amaraso ikindi tugomba kumenya iyo umuntu arwaye umuvuduko w'amaraso igihe kinini ashobora kurwara ibyo bita amaneropati hiperetansive amaneropati hiperetansive akenshi agaragara kuri wa muntu uhora yumva ibinya akumva udusimba tugenda mu ntoki mu biganza mu maguru mu birenge utwo dusimba kenshi tuba turi guterwa n'uko amaraso tuba atari kugeraho neza kubera ya mitsi yamaze gukomera iyo imitsi yamaze gukomera amaraso agera mu ngingo zimwe na zimwe ntagere ahandi hahandi amaraso atageze rero akaba ariho wumvira bya binya wumvira bya bindi bitwa ngo umuntu ari kumva imbwa mu maguru ibyo byose biba biri kusobanurira ko amaraso atari kugera muri za ngingo neza muri videwo y'ubutaha tuzaza kureba ibiryo umuntu yakoresha ibyo warya kugira wirinde umuvuduko w'amaraso cyangwa nimba wararwaye umuvuduko w'amaraso ibyo wakora kugira uwo muvuduko w'amaraso udakabya maze bikaba byaguha amahirwe cyane yo kuwukira hakiri kare cyangwa koroherwa kugira utabatwa n'icyo kibazo tukaba tubashimiye kuba mwadukurikiye tubasaba gukanda kuri subscribe nimba mutarabikora mukande kuri like kandi nimba hari ikindi kibazo mufite mwacyandika muri comment turabashimiye naho ubutaha bayi